اسمح لي قلبك ما تتردد اعطيني فرصة حتى احكي تحلي قلبك اعطيني قلبك قلبي اعطيتك على الصليب انا واقف على بابك ناطر انه تفتح لي الباب اذا بتسمع اذا بتفتح رح اتعشى انا وياك تحلي قلبك ما تتردد اعطيني فرصة حتى احكيك لي قلبك أعطيني قلبك قلبي أعطيتك على الصليب إذا العالم والمشاكل تعبوك وتقلوا عليك اوعى تنسى إني افتديتك تعال عندي وقلي شو افتح لي قلبك ما تتردد أعطيني فرصة حتى أحكيك لي قلبك أعطيني قلبك قلبي أعطيتك على الصليب قلبك عم بدينك أنا قلبي أكبر بكتير مهما يقلك أنا بقلك إنه اليوم معي فيك تصير صاحبي قلبك ما تتردد أعطيني فرصة حتى احكي تحري قلبك أعطيني قلبك قلبي أعطيتك على الصليب